Niseme sasa, Christine Wachira, CTV wape wape um, nini nini imesema muhimu kwa discussion ya leo? Eh? Kenye imesema muhimu kwa discussion ya leo. Kenye imesema muhimu kwa discussion ya leo. Kenye imesema muhimu kwa discussion ya leo, nimejua ile mashida yenye community wanapitia na vile wangetaka tu wafanyiwe na county ama na hata sisi wenye tunawatembeleana kwa household venye wana mashida yenye wanapitianga tunaweza wasaidia ama kuripoti kwa ripoti zetu za monthly. Na solution gani imesema imekufurahisha? Solution imesema ikanifurahisha ni kuwa sisi kama wana community tutaweza kupepa responsibility yetu na tutengeneza drainage na mahali pa kupeleka taka, na sisi wenyewe tumejua kana kwamba health inatuhusu sisi wenyewe kando na watu wengine kuingilia. Wewe mwenyewe unapaswa ipepe kama jukumu lako. Mm, personal dream yako kwa hii discussion leo nini? Eh, kuwa kwa muda ama masiku siku zijazo nitaweza kuwa na mazingira bora kuliko yenye niko nayo sasa hivi. Na tunaweza taka kusema kuhusu afya, kuhusu afya eh, mimi eh, ningesema kuhusu afya ni Wakati mwingine watu wetu wanaumia sana, wakati wanaenda pale kwa hospitali wanapata hakuna madawa. Ningeomba tupeletewe madawa, hata ukifanyia mtu lifaro akienda mahali pale anapata madawa, hata kuja kulalamikia alienda ulimwambia huo hospitali ni ya bure, lakini amepata hakuna nini, hakuna madawa. Ningependa tu serikali tuletee madawa pale kwa facility yetu, ndiposa tuweze kuwa na madawa ya kusaidia community yetu.